雲の音。ロボットの音。俺はアングリーバードです。俺はドロッチェ。これを開かない。今悪になった。僕は古代のダークな星だ。私は聖子の銀河を破壊した。そして。ああ、見て、もう一つケーキ。今、ケーキ時間だ。